佢仲未發現我哋到咗。What？一滴同埋三滴。o k thank you，thank you，thank you。Free final。 好感單。嗯，早知我買 n o t e s t d Stick 啦，而家唔知喺度做乜。 哇哇哇！好惡好惡呢只，兩隻 I 先兩隻好煩啊！必須嚟 party 應該，佢哋非常之齊心協力。呢個唔係 party，有咩？咁多 t r a s h 你唔係 party 啊？

I'm God, I'm God。乖乖地喎，真系。都路。哦。哦。好有問題喎。我哋 Obi 唔好先。好有問題喎。 你食屎啦！我覺得佢好有問題。佢，死咗。OK，我只第二隻。哦，我覺得佢真係有問題。嗯。 去邊？去邊？去邊？佢誒兩隻字封出咗嚟，希望唔好有陷阱。 不过我个字接咗落去，做死我，佢嚟啊佢嚟，no GG。